Радио Краснодар! plataforma da eta gaurkoan e, manifara deitu dugu eh, epoak, e, hortzadar eta epoak egiten ari diren bilera baten e, kontra, e, ba, Europrai da Bilbon izan ez daiten, eta Bilboko hiriaren eredu izan, e, Bilbo e, iriaren eredu kapitalista honen kontra. Eta gure kolektiboaren, LGTB e, kolektiboaren merkentalizazioaren kontra. Gu ez gara E, e, kontsumo subjektuak, gu eskubide subjektuak gara, eta e, guri aldarrikapenak kalean daude, kalean jarraituko dute, eta gauko, gaurko deialdearekin oso posi gaude, egun da berrogeta gizarte eragile eta elkarte baino gehiago atxekimendua eman dute, eta etorri gara onera e, beste hiri eredu bat eskatzeko, beste kapitalismoaren kontrake eredu baten sinistu egiten dugulako, gure eskubideak, LGTB kolektiboen eskubideak Ez daudelako salgai eta tinko mantenduko garelako ideia honetan. Horrokan jarraituko dugu e, sinisten dugulako, nahi dutena da gure aldarrikapenak e, desitxuratu, e, gure aldarrikapenak ustu eta e, ez dute lortuko.